تشکر بگیم به برادر عزیز مهربان فضل الدین جان فضل الدین جان کم نگرده یک قرصت میزنیم عزیزان دل به افتخار فضل الدین جان برادر عزیز مهربان فضل الدین جان دل زنده شود شنید آواز تو بل بچه من مشک و تو هستی که هست صحنه ما آقا تبریک و تشکر تو بود استازی تو رو یک جام تشکر میگیم به فضل الدین جان برادری میروان عزیزان یک بار دیگر قدم مبارکی هر یک یکا یکتان را بر این طرف خواهد رهی کهکشان ندانی دل خانچکان نبینی با میدی روزگاران ضرر بجان نبینی با جمال نوبهار نفس خزان نبینی یک جام تشکر میگیم یک قرصن نزنه به اختیاری از میگم زنده باشید برادر عزیز مهربان و هر نفسی تازه که زبون و دل و جگر شما میبارد فضل دین شام برادر عزیز مهربان پروردگار و نفس تازه آوازی خوش و چهچه بلبلانه باشد که به شرفیت آواز شماست که این ساعت در اینجا مهمانان دوستان و داماد نازنین ما دادر عزیز مهربان ما خوشبخت جان ساعت هم که باشد از غم غصه دنیا فارغ هستم و عزیزان پروردگار جمله انسان را نامید نگرداند روزی نامیدی چه آید آشنا دشمن شود عزیزان روزی نامیدی چه آید آشنا دشمن شود غم جدا شادی جدا دولت جدا دشمن شود هر کی پیش از وقت درمانگاه دردی خیش شود гар табибаш бо алӣ бошад даво душман шавад бар муроди мор расад барҳам агар боди мурод дар муҳити офият ҳар нохудо душман шавад нест маҳфид дар дили мо бар касе ҳеҷ душманӣ ҳар кӣ бо мо душман аст ӯ бо худо душман шавад парвардигоро дӯсти ин хонадона шод гардонаду ва душманошона кӯ و عزیزان دید هر یک مادری که این روز خوش و خرسندی را از خدای متعال طلبگار است اله هم نصیبشان گرداند و پروردگار همیشه در خاندان مادری هر یکی ما و شما انا همین خلطوی و تماشاها باشد چون که عزیزان این آرزوی مادران است آخر دادن همه عمر خواهد درگوید فرزند و زن و یار و برادر گوید گرمان بالا و شسی در به پرواز چون جان بالا و شسی مادر گوید مادر مادر جان و دل ما مادر آسان زی او جمله مشکل ما مادر نه تاج شهان و نه نیگین میخواهد نه اوج سما و نه زمین میخواهد تا در حوث راحت تفلان خود است او راحت جمله آدمی میخواهد عزیزان دید مادر هر یکی ما و شما همیشه که راحت ما و شما را میخواهم پروردگارا همیشه راحتشان باشد الها خنده از لبانشان کنده نباشد و و پروردگار سایه لطف خدا از سرشان دور نباشد بید عزیزان دل و دیده ها اران کسی که مادری خود را دوست میدارد یک درصد به خاطر مادر عزیز مهربان نشدید خوشبخت جان یک لحظه بیان نزد ما بیا بیا دادار عزیز